Tá, o que tá, o que tá acontecendo? O que acontece aqui, pessoal? Tem uma placa aqui, não sei porquê. A placa do supermercado. Esse cara aqui roubou. What the fuck? Gente, o que tá acontecendo aqui? É muita coisa. Calma, pessoal. Parece o supermercado de verdade. Tá aparecendo algum nome ali. Ali, o que, que tá acontecendo? Nada, tá tranquilo. Calma. Olha o dinheiro. O dinheiro é bom. Minhas moedas! que minhas mãos estão dançando. Olha a música. É nesse rádio, sai daqui rádio, não quero ver mais a música. Porque tá travando, o jogo tá travando meu PC. Parabéns pro jogo, o jogo tá travando meu PC, pessoal. Sai rádio! Eu não tô conseguindo, o rádio não quer sair. você veja, eu não posso me... Cadê? Eu quero ver o rosto dos clientes. Não, não quero ver mais não. Não passa, o jogo tá travando, what the fuck. Vai, passa. Minhas moedas estão dançando, a perereca. Cerveja não volta. Gente, o rádio, o rádio voltou aqui porque... Ah, o rádio é meu, a gente não passa o rádio, o rádio é meu, acho que o rádio é meu. Eu já tava jogando antes, pensei que o rádio era pra comprar, não sei o que fazer. A caixa, a, a, tá, a caixa tá transando aqui. A caixa travou. Esse jogo aqui tem menu principal. Quem caixa vai a caixa caixa isso caixa vai Ah é, o rádio tá saindo a música, o rádio tá voando, what the fuck que tá acontecendo? Oi moço, eu só vou jogar esse rádio aqui na sua Mano, o rádio, olha o rádio lá atrás. Ele voltou. Caiu. E essa placa, o que que tá acontecendo? Para de fazer isso. É o telefone é pra mim, não sei. Porque não tem código. No caso dos códigos é esse aqui, ó. A placa dos códigos. O rádio não tem, então é meu. Pelo menos você entender alguma coisa nessa porra. Meu dinheiro tá saindo. tô travado, meu Deus. Ah, cara. Nossa, a cerveja, o vinho tá. O vinho tá voando. Que é exatamente o que aconteceu aqui. E porque essa placa não tem código, não sai. Eles colocam pra atrapalhar os ovos. Ovos é bom, viu? Ovos, linguiça e vinho. What the descrição suruba. Pronto, vai cerveja. Tá travando o jogo, tá deixando. Tá travando, o jogo tá deixando meu PC lento. CPU não tá aguentando um jogo. Não, não olha não. O ah, que eu tenho? Que isso? Mano, saiu, saiu cocô com comigo. E essa é sei, saiu com, com, com, com, com, com milho. Tá, o que eu faço aqui? Tá, eu posso pegar as coisas aqui, não sei. O rádio, não, coloca esse rádio aqui desse lado. O rádio caiu, ele vai voltar, não adianta jogar o rádio. Ele caiu novamente. Eu tô conseguindo passar essa porra. Toma que sou filho da puta, cara de buceta da porra. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Ele... Ai, alguém me aconda! Alguém me aconda! O pneu tá encapetado! Ah! O pneu tá encapetado! Ai, meu Deus, tô ficando doido! Ah, o pneu tá encapetado! Ah! Ah, Que isso? eu tô com medo, gente, sua janela, eu não gosto. Mano, que eu fico com meus braços, eu tô lindo. Ketchup. Meu Deus. <laughs> acontecendo? Vou usar os Winter. Tá, tá, tá. Tá. Eu tô com muito medo desse jogo. Mano, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô com muito medo, sério. Eu não posso virar pra trás. Foi esse negócio filha da puta que me matou. Mano, foi uma bola de ouro, tô rico. Eu consigo me ver? Ferrei ainda. E o chuveiro? Chuveiro. Tem um chuveiro. Eu posso virar? Ai, que medo. Eu já consigo abaixar, não consigo me agachar e subir. Vai se aqui. Que é isso? Eu tô meio de aranha. Ai, que agonia. Sai daqui, caralho. Por que minha pele tá assim? Que isso? Tá um abacaxi aqui. Não tem rosto, não tem macabro. Tá, o jogo tá travando, então eu não tô conseguindo passar as coisas aqui. Que, que é isso? Uma mala de dinheiro? Eu tô com medo, eu vou sair. Não, gente, eu tô com medo. Uma faca. Uma faca com ketchup. Para com esse barulho infernal tá, quer sair voando agora, é, e sai, vai pra Disney. Calma, o rádio... Mulher, é daqui é mulher, não sei, mulher... Vai saber que porra é essa, daqui não é mulher nem um homem não. A ah, faca... Vou me matar, me dá faca gente, eu vou me matar. A ah, faca... Com ketchup... A faca. A faca quer sair voando. A faca vai matar todo mundo aqui, ó. What the fuck? Não, vai tomar no cu isso aqui. Meu Deus, duas malas, homem. Mais uma faca, por quê? O rádio tá caindo, o rádio tá caindo, tá caindo. Mano, olha essa barra, vira a bundinha. Vai a bundinha, vai no vermelho, a bundinha no vermelho. A bundinha no vermelho, vira a bundinha no vermelho. Ai, que ódio. Tem quatro, sacanagem. Mano, comeu um crack muito cracudo. Ai, que medo, que agonia do caralho. acho que eu perdi. Tá o perfume. Joga tudo fora que eu já usei. Ele... Não, não sei inglês, não sei. Não sei pra servir isso. Liga o chuveiro. Mano, o que que tá acontecendo? Eu tô, eu tô com medo. Ah, que tomando desgraça, errei de novo. Tem aranha voando aqui, daqui não é aranha não. Eu já veio. Caguei. Caguei, levanta com a bagunça na mão. Aqui aparece Minecraft. Eu não tenho um cinto, onde tá meu cinto? Eu quero ver meu cinto. Aí eu cago quando eu agacho, esqueci, eu tô cagando aqui. Vai, caga. Cague. Isso é tão gostoso ver o coisa saindo. O coisa saindo do coisa. Liga esse chuveiro. Não aguento mais. Eu tomo banho no final de semana. Ele mexe os pés, ele mexe os pequenos pés. Olha os pezinhos. Eita, cara, eu tô cracudo. Gente, o que é que tá acontecendo? A gente tem que imaginar o barulho do jogo. Porque essa porra não tem, não tem barulho. Gente, eu fui... Eu morri. Filha da puta, o jogo fechou sozinho. Eu não deixo o rádio cair, ele vai voltar. O rádio desapa... É, ele cai no chão e desaparata pra, pra aqui pra cima. Gente, a coisa tem vida própria. A coisa tem vida própria, passa sua faca. Olha isso, é macabro. Que porra é essa? É sua orelha? É sua orelha, seu da puta? Mano, eu tô com medo. Mano, sério. Por que? Novamente a faca. Rádio. Gente, o rádio é uma loucura. Gente, tem duas facas aqui. Eu tô, eu tô com medo. Isso é sinal que vai acontecer alguma coisa nesse jogo. Eu tô com medo. Gente, eu... O meu rádio, meu rádio é endiabrado. No Discovery. Vem aqui, rádio não cai. Tá, vem aqui, aqui mais aqui, essa caixa aqui. Rádio. É muita coisa. Parece um mercado de verdade. Não, mercado de verdade agora não tá assim, porque o povo tá pro. Pobre. Pobre eu então, não fazer. O jogo tá travando. E você não aguenta esse jogo. Ele vai explodir. Porque o jogador é um lixo igualmente eu. Não sei fazer nada, não sei gravar. E eu me fudei.